No niin, moi moi, me ollaan täällä tulevaisuudessa ristillä ja täältä löytyy lipun takaa Mikko. Moi Mikko. Morjens Ossi. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä, hyvä täällä. Oliko se itse Enola kanssa? Joo, kyllä Espoossa. Mitä se Espoossa? Äh, minkä puolueen riveissä? No, luonnollisesti kokoomuksen riveissä. Että... Mikä on paras Espoon puolue? No, no tää on nyt tyhmä kysymys, että... <laughs> Okei, okay, mikä, se, mikä sun vaalien pääteema on? No mun vaalien pääteema on, että pidetään verotus kannustavana ja tätä kautta saadaan hyvinvointia ja työpaikkoja Espooseen lisää. Osi selvä, eli sä haluat laske- laskea verotusta? No laskea kyllä, mahdollisuuksien mukaan toki. Osi selvä, millä numero on Espoossa? 159. 159. Hän oli Mikko Laakso Espoossa 159. Hienoa.